Ah. En must Let me live in my life Let me live in my life Let me live in my life Waache waseme Waache wachambe Nia yao nianguke na mwisho wanicheke usiku mzima, naomba Mola nilinde, rafiki adui sijui, Mola nikinge watu ni wabaya sana, kila mtu anapenda kuwe na. Ukipenda uishi, lazima ukuwe na siri. Acha kujigamba, acha kujivuna, angena mwenzako kwa mafanikio yako. Moyo wa giza, dunia ya vita, kila mtu anapenda apate, akizama kukokote. Lome lupu lome, wanafiki wanikome waache waseme, waache wachambe, nia yao nianguke na mwisho wanicheke. Usiku mzima naomba Mola nilinde, rafiki adui sijui, Mola nikinge Vadie, eh. Badie munatupatia ninye Jana tulikosa mukasema, leo tumepata munasema. Viki YM waache waseme, Wilomila waache waseme, Fabrice Nzamba waache waseme, Gisele Kavunga waache waseme, Fabien Blero waache waseme, Gamve Mandela waache waseme PM waache waseme, Wanda get escave, waache waseme, nia yao nianguke na mwisho wanicheke. Usiku mzima naomba Mola nilinde, rafiki adui sijui, Mola nikinge, waache waseme, waache wachambe waache waseme, waache wachambe. Let me live in my life, live in my life, live, live, live in my life. Let me live in my life, waache waseme.